Herzlich willkommen zum heutigen Polit-Talk. Mein Name ist Andi Wolf und ich begrüße recht herzlich meine beiden Gäste, Frau Hildegard Meier und der Herr Damian Müller. Die Hildegard Meier ist Kantonsrätin und Unternehmerin. Der Damian Müller ist Leiter Verkauf von der Valora Trade Switzerland, Kantonsrat und Ständeratskandidat für die FDP im Kanton Luzern. Auch im Kanton Luzern werden die Menschen immer älter. Das ist äh, ein Fakt muss man sich langsam sich Gedanken machen, um das AV-Alter umzusetzen? Ja, ich denke, das ist ein brennendes Thema, weil unsere Leute, unsere Eltern werden immer länger älter. Das heißt, das hat auch einen guten Vorteil für die Wirtschaft. Das sind Leute, die noch Geld haben, die sich etwas gönnen können. Das Rentenalter gut tun. Ich im Moment, ich bin 57, freue mich eigentlich mal auf Pension. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sicher in absehbarer Zeit das grosse Thema wird sein. Ich glaube, man darf sagen, Sie sind ein bisschen jünger als <laughs> Frau May. Sehen Sie das auch so? Ja, ich glaube, es ist entscheidend, dass wir äh, die Flexibilisierung des Rentenalters vorantreiben können. Das heisst, dass wir den älteren Leuten die Möglichkeit geben, wenn sie fit und parat sind, können länger zu arbeiten, das mit Anreizsystemen zu machen im AHV-Bereich. Wir müssen uns aber klar bewusst sein, 2025 ist ein Viertel der Luzerner Bevölkerung im Rentenalter. Also eine grosse Herausforderung, wenn man die demografische Entwicklung anschaut. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, richtig Flexibilisierung des Rentenalters. Die Diskussion ist aber sicher auch, dass wie Sie ja vorher gesagt haben, irgendwie freut man sich auf das 65. Also das ist schon eine heilige Kuh. Wenn man irgendwo weiss, jetzt schafft man und, und dann weiss man, 65 ist Feierabend, was Schaffen anbelangt, dann kann ich Anführungszeichen das Leben dann selber gestalten. Also da braucht es schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, um das zu bewegen? Ja, absolut. Ich bin der festen Überzeugung, dass im Moment das Rentenalter erhöhen auf 67 oder 70 äh, nicht mehrheitsfähig ist in der Bevölkerung der Schweiz. Aber trotzdem ist jetzt vor allem auch mit der Rentenreform 2020 ja die Anpassung vom Frauenrentenalter auf 65 und man probiert Anreize zu schaffen. Also, es gibt Länder wie zum Beispiel skandinavische Länder, die sehr gute Systeme haben, die sie entwickelt haben damit man eben die Flexibilisierung kann vorantreiben kann. Und dort gilt es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben nicht die, die länger arbeiten noch bestraft werden, sondern dass man die auf der anderen Seite eigentlich eher belohnen Die andere Möglichkeit ist natürlich, jetzt den Beitrag zu erhöhen. Das heisst, die Jungen müssen mehr einzahlen, damit es den Älteren besser geht. Ja, da müssen wir aber auch äh, vor allem aufpassen, dass wir Generationensolidarität nicht aufs Spiel setzen. Das ist jetzt schon so, dass, äh, weil wir keine AHV-Schuldenbremse haben, die Jüngeren halt viel mehr für die Älteren zahlen. Und da muss man aufpassen, dass wir jetzt in den Jungen nicht die grössere Last auf, äh, äh bauen. Und gleichzeitig denke ich auch in den Unternehmen. Oder? Das kann Frau Meier sicher auch bestätigen. Es kann nicht sein, dass wir am Schluss die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, teurer machen für die Unternehmungen, wenn sie länger im Arbeitsprozess sind. Weil sonst äh, ist der Reiz auch nicht mehr da, jemanden Älteres äh, anzustellen. Wie merken Sie in der Arbeitswelt vielleicht auch die Hierarchiestufen? Also hat man als Junge muss man vielleicht sich noch ein bisschen mehr wehren, weil der Eltern meint, ja nein, eben das Know-how habe ich ja den Vorsprung. Oder ist schlussendlich Qualität entscheidend? Ja, also ich bin überzeugt, wenn ich die Erfahrungen jetzt anschaue, die ich doch in den letzten 15 Jahren gemacht habe, dass sich das auch verändert hat. Also, als ich noch in die Lehre gegangen bin, habe ich schon gespürt, dass die Hierarchiestufen viel grösser waren. Also, das war klar äh, abgestuft vom Alter. Heute natürlich mit all den Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir haben, äh, habe ich eher manchmal den Eindruck, dass die ältere Generation manchmal fast Angst hat äh, vor den Jüngeren, dass sie überrollt werden. Und dort ist es aber von mir aus gesehen auch wichtig und entscheidend, dass die Unternehmen selber auch intern in diesen Teams schaut, dass es ein guter Altersmix ist und darum braucht es auch in der Politik einen guten Altersmix. Wenn ich ausgelernt, das müssen wir in dem Fall auch investieren eben in die Ausbildung, damit man möglichst lang fit bleibt, gerade heute Zeitalter, Social Media und so, äh, ja, wo man merkt, die sind wichtig, die wird es auch in Zukunft geben, die verschwinden nicht mehr. Ich denke, es kommt vor allem darauf an, wie sich äh, die Unternehmer aufgestellt haben, in welcher Branche dass sie sich bewegen. Ich glaube, Frau Meier in der Textilbranche hat weniger zu tun mit äh, Computer, weniger mit Social Media. Äh, dort ist es aber sicher auch in der Eigenverantwortung der Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Weg geben, auch äh, Weiterbildungsangebote anbieten. Und das denke ich, dass das der richtige Weg ist, weder dass man irgendetwas staatlich äh, verordnen Ich denke, die ältere Generation die ist sehr, sehr interessiert heute mit Computern umzugehen, sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen. Also wir haben jetzt im Betrieb mit 60 Leuten. Ganz ein gutes Gemisch zwischen Älter und Jünger. Und wenn ich in der Pause sehe, wie die Älteren manchmal mit ihren Anteilen und die Jungen denen helfen, das ist immer unglaublich äh, ein spezielles Bild. Die wollen dabei sein, die wollen wirklich am Markt können mitmachen Die Altersvorsorge beschäftigt tagtäglich. Ähm, Gibt es konkret denn eine Lösung? Ja, <clears throat> Lösungen gäbe es schon, aber sie müssen halt wie der Politik immer mehrheitsfähig sein. Und es ist klar, dass man äh, auf der einen Seite den Drang hat, dass der Staat viel mehr tut, äh, ähm, zahlen und viel mehr Aufwendungen machen Und äh, die Bürgerlichen haben da sicher äh, die Meinung, dass Selbstverantwortung mit der Flexibilisierung des Rentenalters dass das der richtige Weg ist, um da vor allem auch finanziell noch das Ganze zu stemmen in der Zukunft. Was hätten Sie für Möglichkeiten, falls sie gewählt werden, ist der Ständerat dort äh, noch etwas bisschen vertiefter in das Thema jetzt gehen? Ja, es ist jetzt sicher so, dass äh, die ganze Thematik Rentenreform 2020 im Parlament drin ist. Da wird jetzt relativ viel schon vorgeleitet. Aber ich bin fest davon überzeugt, das ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Wir müssen über äh, die drei Säulen weiterhin diskutieren. Über die Renten auf der einen Seite, über BVG mit dem Umwandlungssatz, wo die 6,8 Prozent sicher nicht äh, kann weiterhin Bestand hat. Der muss aber genommen werden, aus dem Grund, weil wir ja eine größere Lebenserwartung haben. Also das heißt, wir sind heute nicht mehr bei 75 Jahren, sondern etwa fast bei 84, 85 äh, Jahren, wo die Lebenserwartung ist. Und dann eben nachher mit der dritten Säule, wo ich klar der Auffassung bin, dass man dort den steuerfreien Betrag gut auf 10'000 Franken erhöhen kann. Wenn ich das aber höre, müssen Sie sich keine Sorgen machen mit 65. Also so schnell wird das nicht entschieden. Also da, die acht Jahre nehmen Sie jetzt da noch mit links, oder? Das ist ja so. Das glaube ich auch. Wobei, äh, es beschäftigt einem natürlich auch, weil man hat auch Junge, die hinterher mit eigene Familien, die natürlich auch äh, von dem mal äh, mit dem konfrontiert werden und mit dem natürlich sich auseinandersetzen Das ist ganz klar. Sie selber, Herr Müller, sind ja am Stiftungsrat der Prosenektute. Wie stark wird die Thematik der damals äh, angeschaut? Ja, die ist äh, sehr gross, oder? die steht voll im Fokus, weil äh, Prosenektute vom Kanton Luzern hat den Auftrag, dass sie eben für die Eltern schauen. Wir haben vorher die Thematik von der Digitalisierung. Oder? Es gibt in äh, Altishofen sehr einen engagierten Mann, der sogar die äh, Computeria macht. Das heisst, er bietet Kurse an die Eltern, wo, wo an E-Mail, äh, den Umgang mit Computer, mit, mit Handy und iPhone äh, näher bringen. Das funktioniert sehr gut. Aber wir haben natürlich auch eine grosse Herausforderung im Moment, dass vor allem wenn den Singles ins Rentenalter kommen, dass die plötzlich alleine sind. Und das heißt, dass man ein System finden muss, dass man sie halt weiterhin im, im Prozess behalten, im gesellschaftlichen Prozess, dass sie nicht plötzlich alleine sind, vereinsamt. Und dann hat man auf der anderen Seite eine grosse Aufgabe, auch, die wir wahrnehmen, indem wir Leute haben, die in einem Haushalt drin sind und, und halt dement werden, krank werden und das nicht mehr selber können stemmen mit dem ganzen Beratungsdienst, da haben wir eine grosse Aufgabe und das ist wichtig, dass wir die Institution weiterhin stärken. Der Respekt ist ja da, was man sich überhaupt das Altersheim, wenn es mal so weit kommt, noch leisten kann. Müsste der Staat auch vielleicht eben noch mehr Verantwortung übernehmen? Ja, der Staat hat schon relativ viel Verantwortung übernommen, oder? mit der ganzen Pflegefinanzierung, die man installiert hat. Also, 21 Franken 60, wo die, wo die Person im Altersheim zahlt und der Rest zahlt eigentlich der Staat, je nachdem in welcher Stufe innen, dass man nachher ist. Äh, ich glaube, Frau Meier äh, könnte das sicher auch aus der eigenen Familie heraus. Das sind Herausforderungen da. Aber äh, die Institutionen mit dem Pflegeheim oder Altersheim erachte ich eigentlich als sehr gut und wir sind privilegiert, dass wir das in der Schweiz haben. Ja, also ich habe es gerade kürzlich ähm, <clears throat> können miterleben. Das ist natürlich unglaublich, was da auch in Angehörigen abgenommen wird, wenn so eine Person sicher und wohl sich an einem Ort fühlen Für mich ist ganz, ganz ein anderes Problem, das auf die Gemeinden zukommt, die ganze Pflegefinanzierung. Also, die ist noch nicht gegessen vom Tisch. Das kostet Gemeinden unglaublich viel Geld und vor allem Standortgemeinden, die ähm, Altersheim haben und von verschiedensten Gemeinden Leute kommen die kommen mit ihren Schriften und dann ist nachher die Standortgemeinde zuständig. Und das kann natürlich eine Gemeinde unglaublich finanziell betreffen. Der Ball wäre dann halt auch, müssen wir im, im Bundesbahn aufnehmen, oder? was mir irgendwo hilft der Gemeinde. Ja, <clears throat> wir müssen aber auch schauen, dass wir die Stufen Bund, äh, Kanton und Gemeinde nachher wahren glaube auch, da muss man ein bisschen umdenken, wenn man jetzt äh, das System im Hitzkillertal anschaut, wo man äh, Altersheimverband in dem Sinn hat, wo, wo man halt auch muss über, über ja, nachdenken ob man die Gemeinden von dort, wo die äh, Herren und Damen herkommen, auch in die Verantwortung ziehen. Weil, wie Frau Meier gesagt hat, wenn dann nachher die Standortgemeinde alle nachfolgenden Kosten muss zahlen muss, dann stimmt auch das Verhältnis eigentlich nicht mehr von den entsprechenden Aufgaben, die sie wollen vorne. Frau Meier, wenn Sie den Herrn Müller so hören reden, als Junge tut das gut, dass man merkt, dass sich die Jungen wirklich auch mit diesen Thematiken beschäftigen, die im Moment noch ein paar Jahrzehnte, dürfen wir ja noch sagen, entfernt sind. Ja, das ist ganz sicher natürlich. Ähm, ich kenne nicht ihn schon länger. Ich weiß seine Haltung, ich kenne seine Meinung. Aber äh, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass sich die Jungen auch in diesem Bereich Gedanken machen. Weil klar, wenn jemand 30 ist, denkt er sicher noch lange nicht an 60. Aber die Zeit die läuft extrem schnell und es wird auch jeden betreffen, sei es dann halt vielleicht nicht gerade persönlich, aber innerhalb von der Familie, vielleicht mit Mutter, Vater oder Großeltern. Ich denke, der Ball, wenn man so will, dürfen die Jungen aufnehmen, weil sie eben auch eine Stimme haben für die Eltern. Ich glaube, eben nicht zuletzt als Stiftungsrat von Prosenektuten wird das auch von ihnen erwartet. Äh, wie gehen Sie damit um? Das ist auch ein gewisser Druck. Ja auch. Ja, der Druck ist da. Es ist ja eigentlich schön, wenn man vor allem generationenübergreifend zusammenarbeiten kann. Und es ist nicht so, dass nur die eine Generation muss schauen muss, dass alles funktioniert, sondern wir müssen generationenübergreifend arbeiten. Und darum bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir eben äh, die Kompetenz mitbringt, über Generationen zusammenzuarbeiten, dann werden wir Lösungen können erarbeiten können. Und das ist ja eigentlich auch schön, wenn man für den Kanton Luzern und die Schweiz die Lösungen erarbeiten kann, die uns schlussendlich auch weiterbringen und wir unser Erfolgsmodell Schweiz können weiterentwickeln können. Danke vielmals für den Besuch. Alles Gute, Frau Meier, alles Gute, Herr Müller. Danke Ihnen fürs Interesse. Im Jahr 2025 ist ein Viertel der Luzerner Bevölkerung im Rentenalter. Politik steht somit in der Pflicht, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir die Generationensolidarität weiterhin aufrechterhalten können. Die AHV-Schuldenbremse, Flexibilisierung des Rentenalter und die Erhöhung des Steuerfreibetrags sind für mich drei ganz wichtige Anliegen, um die Generationensolidarität weiterzuführen. Wählen Sie mich am 18. Oktober zu Ihrem Luzerner Ständerat. Ich packe an und setze um, für einen starken Kanton Luzern und eine unabhängige Schweiz.